Çok akmaz. Elbette vardı bu şandu şandu. Koldur daya bastan şahap degende. anlamayın, anlamayın. Alttan bir abidin boş olmasın, Löksen destek gönlüm boş olmasın. Ayda жүрсің бақытты бұл орынды мен қаладым мен қаладым кеттің қайда кеттің қайда үрбіттім тезірек ерке қайран мені дүйім қайра қайран Ayda cırtın baktı dolorumdu Ne kaladım, ne kaladım Thank you. көзім қара көзім қара көзім қара егіндей қара желем аспандағы жұлдыздай сама желем қайда жүрсің мақұл бұл орындық мен қаладым мен қаладым 吉诺双宝，吉诺双宝，家乡的天空是一个多风光。千年古韵把山美，内蒙古风只要把山头越过，内蒙古风光，天高大地多芬芳。 bul canım, hoş bul canım. Mevsimlerin güvenlik ve hoşlaşamın. Arkasından ben başka da başlaşamın. Şimdi baktım baktım bulundum. Ben kaladım, ne kaladım. Anlamayın, anlamayın Atladım bir avuydun, boş olmasın Ön gözettik gönlüm, boş olmasın I got you so Ne kaladın, ne kaladın, ne kaladın, ne kaladın